Nous sommes à Kress, en Croatie. C'est une île bien connue pour ses moutons et son environnement. Une petite île paradisiaque, pleine de ruelles, d'eau cristalline et de festivals de trance. Mais nous, ce qu'on a préféré à Kress, ce sont les gens. Et on a quelqu'un à vous présenter. Dobar ja Vesna Živim na otoku Cresu, predsjednica sam udruge Ruta, a postruti struci sam dizajner tekstila i Ruta je udruga i Ruta se osnovala prije 13 godina i ideja nam je bila da mi budemo grupa za kvalitetni život na otoku Cresu. imali smo ideju da u Cresu, koje je malo mjesto u kojem živi 2000 ljudi, radimo nekakve zanimljive stvari koje će nama život učiniti interesantno jedan od problema s kojima smo se sreli, a to je veliki problem vune. Dakle, vuna se sva baca i s vunom više niko ništa ne radi. Razmišljali smo šta mi možemo napraviti s vunom. Šta ćemo sa vunom kad je operemo? Šta ćemo sa vunom kad je očešnemo. I u stvari čuli smo za jednu skroz novu tehniku, zove se vrlo zanimljiva i jednostavna tehnika gdje se sa vodom i sa punom vuna gnječi. I na taj način guna se stiska i oblikuje i mogu se napraviti razne, razne predmete. Puno smo eksperimentirali, puno smo učili. jako je zanimljivo da smo svoju djecu uključili u i pokazalo se da je ova tehnika jako zanimljiva u Onda smo vidjeli da naše djeca su dovela drugu djecu i da u stvari djeca nemaju nikakvu nešto raditi rukama i da imaju jako malo prilike nešto raditi kreativno. To je jako zanimljivo da imamo radionicu gdje radimo ovčice i onda u jednom trenutku dijete kaže ja bi ptičicu. I u jednom momentu stavimo kljun, stavimo krila i imamo ptičicu. Mladim ljudima su zanimljive nekakve šašare kapice, isto tako torbe i e, ako radimo nekakve zanimljive projekte, e, da li kostimografiju ili tako, onda isto se oni uključuju. Ovakva radionica i ovakva priča je jako zanimljiva turistima. Mi živimo u turističkom mjestu. I dakle, oni na takvim radionicama e, se upoznaju sa našim radom upravo na taj način što su filcali sebi jedan cvjetić. Nama je Macmalić bio jako, interesantna tema za projekt što radimo s djecom. Macmalić je mali čovječuljak iz otočne legende. Dakle, to je jedna priča sa otoka Cresa o malom šumskom patuljku koji ima crvenu kapicu i plave hlačice. Nekad davno su Macmalićem plašili djeci. Rekli su nemoj ići u tu rupu jer ćete tamo Macmalić ali nismo mogli, uh, macmalići plaćati djecu, to danas je to danas se ne može napraviti. Ali smo htjeli da Macmalić ipak uh, pošalje neku poruku i da svatko malo razmisli o tome. Kad dođeš u šumu, kad dođeš u prirodu, pazi šta radiš, nemoj lomiti grane, čuvaj prirodu. Jer ako to ne radiš, ćete gađati kamenom, okrenut ćete putokaz i izgubit ćeš se. Ali ako si dobar, možda ćeš ga vidjeti. Kad smo počeli s Lunom prije 13 godina, a, svi su rekli da, da Buna nije zanimljiva, da niko više ne nosi pletene džempere, a sad nakon 13 godina vidjeli su da se od Vune može raditi puno drugačijih stvari koje možemo danas nositi i da je vuna jako zanimljiva kao materijal na radionicama. Kada je Ruta počela u jednom ovakvom malom mjestu, svima je to bilo vrlo neobično, oni još uvijek nisu prepoznali i nisu razumjeli što mi to hoćemo. Danas, danas je Ruta prepoznata lokalno i u Hrvatskoj, se vunom vrlo kreativno i ko vunu iskorištava na taj način da e, priča o vrijednostima. Dakle, vuna je Au final, cette association a réussi son pari. En partant d'un challenge environnemental de recyclage, c'est toute la créativité de l'île qui s'est réveillée. Au-delà de cette femme, il y a aussi sa famille qui s'active pour que ce village de 2000 habitants soit plus dynamique. En s'inspirant de l'énergie de leur mère, ces enfants ont remis au goût du jour un festival de musique qui n'avait pas eu lieu depuis 10 ans. Le traitement créatif de la laine a permis de regrouper toutes les générations de livres. En partant des histoires racontées par les anciens jusqu'aux poupées de marshmallow créées par les plus jeunes, Molly a su faire revivre des histoires traditionnelles qui étaient sur le plan de ses Ce qu'on retient de Molly et de sa philosophie, c'est cette phrase. Je ne sais pas comment remercier quelqu'un, donne autant à ton prochain que ce que tu as reçu. On est arrivé en Croatie. Ils nous attendent. Ils sont pas encore tout à fait au point sur l'orthographe. Ça va le faire.